මේ විදිහට කිසිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්නතුව මොනතරම් නම් කාඩ් බෝඩ් පෙට්ටි ඔය නිකරුණේ විසි කරල දානවද කියලා හිතන්නකු. ඉතින් ඒ නිසාම අපි අද හිතුව සිංහල වෙබ් එකෙන් මේ වගේ විසි කරන කාඩ් බෝඩ් පෙට්ටි වලින් කරන්න පුළුවන් හිතාගන්නවත් බැරි සුපිරි වැඩ ටිකක් පෙන්න්න. අනිවාර්යම මේ දේවල් ගෙදරදිවා ට්‍රයි කල්ල බලන්න අමතක් කරන්න එපා. Thank you. Thank you. Thank you. thank you Música Thank you. Thank you.